I'm so excited to be here. Bardzo się cieszę, że tu jestem. is so excited that you're here. Marzena też się <laughs> cieszy, że tutaj. Because God has a great plan for our lives. Amen. Bo Bóg ma wspaniały plan dla waszych żyć. This this wonderful uh, place has been uh, such a blessing in my life. To wspaniałe miejsce jest błogosławieństwem dla mnie. You guys have been such a blessing in my life. Wy byliście błogosławieństwem I praise God for Wojciech. And how you have made dreams come to pass. How many know you have an awesome pastor? Wave your hand high. Kto uh, Amen! Come on! <laughs> That's so good. I love that. Amen. you have an awesome pastor. <laughs> many, many years ago, Um, I was praying in America. Wiele lat temu modliłem się w Ameryce. I was in university in America. E, byłem, studiowałem w Ameryce. And I did a paper on Poland. I studiowałem jakiś przedmiot na temat Polski. And when I did it, I, I found that there was only 0.4% evangelical Christian. I odkryłem, że jest tylko pół procenta ewangelicznych chrześcijan. And my heart leapt. I moje serce podskoczyło. But God said, not yet. Ale Bóg powiedział jeszcze And that summer, God showed me the map of Poland, washed in the blood of Jesus. And God said, Poland shall be saved. And I saw that over four days. Over four days, God showed me the same thing. And said, Poland shall be saved. And then I would be Like in Africa. I potem y, byłem będzie tak jak w Afryce. And Reinhard Bonnke would be preaching. I Reinhard Bonnke będzie nauczał. And he prayed for the Holy Spirit to come down upon Africa. I on się modlił, aby Duch Święty stąpił na Afrykę. And the ground was you could almost feel it shaking. I prawie można było poczuć, że się ziemia trzęsie. It was so powerful. Taka była moc. He was praying for the pastors for impartation modlił się o udzielenie dla pastorów. The last time that, that he would ever preach in Africa. The last time he would preach. A ostatni raz, kiedy uczył w Ameryce. And the Holy Spirit falls down. I Duch Święty opadł na And as he's praying, we could barely stand up. Ledwo mogliśmy stać. But as receiving the gift of the Holy Spirit, otrzymywaliśmy dary Ducha Świętego. God continues to speak to me and he says in that moment, Bóg y, cały czas mi to mówił i mówi w tym momencie. When I'm in Africa. Kiedy ja jestem w Afryce. He said again, Poland shall be saved. Powiedział, Polska będzie zbawiona. As the fire was coming down in Africa. I ogień stępował w Afryce. God was speaking about the fire coming down in Poland. Bóg mówił mi o ogniu, który stąpi tak samo w Polsce. And I'm telling you, we are in the middle of a revival in Poland. The fire of God and the Spirit of God will be poured down upon Poland. Ogień Boży i Duch Boży będzie na Polskę. And this is God's will and God's time. To jest Boża wola i Boży czas. We're not just waiting and fasting for another day in the future. Nie, to nie jest tak, że się modlimy i o jakiś czas w przyszłości. Now is the time. Teraz jest ten czas. Now is the day of salvation. Teraz jest dzień It's not tomorrow. To nie jutro. It's not next week. Nie za tydzień. It's right now. Właśnie teraz. And I believe ja wierzę, that what has happened, what you guys have done i że to, co się teraz dzieje, for the last two, three years is a miracle. To, co that in the main square, every single week, że to you have been able to share the love of God. And many people have have committed their lives to Jesus. Wiele ludzi oddało życia Jezusowi. Actually, when I was praying earlier this week, e, Właściwie, kiedy modliłam się wcześniej w tym tygodniu, I saw a vision of all of these people, like they were in a very dark place with their hands up, crying, wanting to get to like a place of heaven. Widziałem wizję tych wszystkich ludzi, jak oni płakali, krzyczeli, wyciągali ręce i tak jakby się chcieli wydostać. I don't know where it was. Nie wiem gdzie to było. But Jesus was going around and trying to get the people. Ale Jezus chodził wkoło nich i chciał ich wyciągać tych ludzi. But for some reason it seems like he couldn't reach all the people. They, they were all there were so many. Z jakiegoś powodu nie mógł dosięgnąć do wszystkich tych osób, bo ich było za dużo. And then I saw you guys on the side doing the proclamation. I wtedy zobaczyłem was y, z boku, jak robicie proklamację. And one by one, one person in the dark, all of a sudden they would pop and they would be full of light and they would they, they would be above. They wouldn't be in hell, but they would I be like in heaven. Drugim, światła, and then another person would pop up. Osoba, and then another person. And then another person. And then Jesus would take these people who were like out of this place of hell and into heaven, he wrapped his arms around them. I Jezus y, wziął tych wszystkich ludzi, którzy zostali wyciągnięci z tej ciemności, z tego piekła i objął ich swoimi ramionami. And he walked with them straight into the gates of heaven. I poszedł z nimi wprost do bramy nieba. And that's exactly what you're doing every single week. I właśnie to robicie każdego tygodnia. As you proclaim the gospel. Kiedy ogłaszacie Ewangelię. People are being brought out of death into life. Ludzie są wyciągani ze śmierci do życia. And one day you're going to see them in heaven, praise the Lord. I jednego, pewnego dnia zobaczycie ich w niebie. Amen. Amen. And uh, in, in that same vision, I saw Wojciech preaching. And there was gold on your tongue. That what you're saying is very precious and very beautiful and very valuable to the heart of God. Znaczy, and I saw a body of Christ, this body. You to start to have armor on. And you are being equipped as soldiers of God. To do a great work right here in Poland. Hallelujah. God wants us to take the territory and take the land. For him. Amen. This is not the devil's land. This is the land of God. This is God's country. Poland shall be saved. But how is that going to happen? It's just not going to happen through a preacher. To się nie stanie przez kaznodzieję. It's going to happen through you. To się stanie przez was. One thing that's been deep on my heart. Jedna rzecz, która była głęboko w moim sercu. As I've been praying for Poland. Kiedy się modliłam o Polskę. Especially in the last four months. Zwłaszcza w ostatnie cztery miesiące. I've been seeing that the local church just empowered. Widziałem ten lokalny kościół wzmocniony. And for them to go out in their workplaces. I że każdy pójdzie w swoje miejsce pracy. For them to go out in their neighborhoods, in their families. Do sąsiedztwa, do swojej rodziny. And to share the love of God. I będzie dzielił się miłością Bożą. The people who are going to reach Poland. Ludzie, którzy dosięgną Polski. Are, is you. To wy. You are going to reach Poland. Wy wyjdziecie do Polski. One by one, each of us doing our own part. Jeden po drugim każdy z was wykona swoją część. Not being a silent witness nie będzie tylko świadkami. As the Bible, uh, well, Reinhard Bonnke said, an unpreached gospel does not help anyone. Reinhard Bonnke powiedział, Ewangelia, której się nie głosi, nikomu nie pomaga. The ABC of faith is as we act, God acts. ABC wiary jest takie, kiedy my działamy, Bóg działa. Let us go forward and know that God is with you. Idź naprzód i wiedz, że Bóg jest As you take the land for Jesus. Amen? Kiedy będziesz dla Jezusa. When I say take the land, kiedy mówię ziemię, I'm talking about that the people that don't know Jesus, for them to surrender their lives and to know Jesus. Mówię o ludziach, którzy jeszcze nie znają Jezusa, żeby oni poddali swoje życie Jezusowi i poznali go. Then we're going to read about a man who was going to take the land for God. Tak, to chodzi o człowieka, który Weźmie, zagarnie ziemię dla Boga. And if you could open up your Bibles to Joshua. Otwórzcie swoją Biblię na Księgę Jozuego. Joshua chapter 1. Rozdział pierwszy. And we're going to read about a young man that was given a great commission. Przeczytamy o młodym e, człowieku, który dostał wielkie powołanie. And we've all been given a great commission by God. A każdy z nas dostał wielkie zadanie od Boga. And and we read that in um, Joshua chapter 1. W Jozłego rozdziale pierwszym czytamy. It says in verse 2. Wers drugi. Moses, Moses, my servant, is dead. Y, mój sługa Mojżesz nie żyje. Now therefore arise and go over this Jordan. Dlatego powstań i idź przez Jordan. You and all this people into the land that I am giving them. Ty i wszyscy ci ludzie do ziemi, którą ja wam daję. To the people of Israel. ludzie Izraela. Every place that you put the sole of your foot. W każdym miejscu, w którym postawicie swoją stopę. Of where your foot treads upon, I have given it to you. To miejsce daję wam. Just as I have promised to Moses. Tak jak obiecałem Mojżeszowi. From the wilderness and this Lebanon. Z, od pustyni od Libanu. Od Libanu. as far as the great river, the river Euphrates. Aż do wielkiej rzeki Eufrat. Okay. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą daję im, synom Izraela. Każde miejsce, po którym będzie stąpać wasza noga, dałem wam, jak obiecałem Mojżeszowi, od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat Cała ziemia Hetytów aż do Morza Wielkiego na zachodzie będzie wasza granica. Nikt nie ostoi się przed Tobą po wszystkie dni swego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Wzmocnij się i bądź mężny. Ty bowiem dasz temu ludowi w dziedzictwo ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko wzmocnij się i bądź bardzo mężny abyś pilnował wypełnienia wszystkiego według prawa, które nakazał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, aby ci się wiodło, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ta księga prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, abyś pilnował wypełnienia wszystkiego, co w niej jest napisane. Wtedy bowiem poszczęści się Twojej drodze i będzie Ci się wiodło. Czyż ci, czyż ci nie nakazałem? Wzmocnij się i bądź mężny nie lękaj się i nie przerażaj, gdyż Pan, Twój Bóg, jest z Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Joshua was, was given a great assignment by the Lord. Jozue dostał wielkie zadanie od Pana. And you have been given a great assignment by the Lord. I wy dostaliście wielkie zadanie od Pana. Turn to your neighbor, say God has a good plan for your life. Powiedz swojemu sąsiadowi, Bóg ma wielki plan dla twojego życia. Twojego życia. Turn to your other neighbor, say, God wants you to take the land. Odwróć się do drugiego sąsiada, powiedz, Bóg chce, żebyś posiadł ziemię. Amen. Amen. When we take the land, Weźmiemy w posiadanie ziemię. We don't take the land for ourselves. Nie bierzemy jej dla siebie. We take it for the King of Kings and the Lord of Lords. And we proclaim Jesus. In Jesus' name. And every demonic force has to bow. Każda demoniczna siła musi się pokłonić. I was I was uh, uh, walking uh, with Frank across the Wawel Castle. Chodziliśmy z Frankiem y, przez zamek na Wawelu. And as I stopped to pray, I zatrzymałem się, żeby... I saw Jesus seated on top of the Wawel Castle. Zobaczyłem Jezusa, jak siedzi na szczycie zamku Wawel. He was on a big, big, big throne był na ogromnym tronie. And he had a big, big, big, big, big crown. I miał wielką, wielką, wielką koronę. I want you to know Jesus is Lord. Chcę, żebyście wiedzieli, że Jezus jest Panem. Amen. Amen. And as he was seated on, at that castle, jak siedział na tym zamku, a dragon came up to him. Smok do niego przyszedł. It was very small compared to the size of Jesus. Był bardzo mały w porównaniu z Jezusem. He took a double-edged sword. Wziął y, obosieczny miecz. And he chopped the head off the dragon. I posiekał głowę smoka. It was really no problem for him. To nie był żaden problem dla niego. It was a very small thing. Była mała rzecz The dragon started to come close to me, but it looked like a fluffy stuffed animal. Dragon smok blisko, ale wyglądał jak taka wypchana. Because it didn't have any head anymore. It was just like bobbing around. It couldn't hurt the body of Christ at all. Nie mógł w ogóle zaszkodzić ciału. It was absolutely powerless. Nie miał żadnej mocy. And that's exactly what Jesus did to the devil on the cross. Dokładnie to Jezus zrobił na krzyżu. He disarmed principalities and powers. Rozbroił władze i zwierzchności. And made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. I wystawił je na publiczny pokaz, zatriumfował nad nimi na krzyżu. Jesus defeated the devil. Jezus pokonał diabła. And when you're in Christ, I kiedy jesteś w Chrystusie, every victory he won on the cross is yours. Całe zwycięstwo, które on zdobył na krzyżu jest Feuer. Amen. Amen. Hallelujah. And uh, and we can have fun and joy in the Father's presence. Amen. Amen. We can have fun. A, możemy się świetnie bawić i radować w obecności Ojca. <laughs> In God's presence. W obecności Boga. Um, in in verse 2 it says Wers drugi mówi that he commanded Joshua to arise and go over to this Jordan. Że Bóg e, rozkazał Jozłemu, żeby wstał i przeprawił się przez Jordan. Into the land that he was giving him. Do ziemi, którą dał im. And he said, every place you put your foot. I powiedział, każde miejsce, na którym postawicie swoją stopę. Turn to your neighbor and say, every place you put your foot. Powiedz swojemu sąsiadowi, każde miejsce, gdzie postawisz swoją stopę. You shall have it. In Jesus' name. God has promised that. God has promised that all of Poland shall be saved. Every place that you put your foot. When Jesus is your Lord. A miracle just walked in that door. właśnie przechodzi przez te drzwi. Because you are the miracle that this world needs. Ponieważ ty jesteś cudem, którego potrzebuje ten świat. God needs the gospel preached. Bóg potrzebuje, aby Ewangelia była głoszona. And he's going to use you to do it. I on użyje ciebie, żeby to robić. You may not talk the same way that I do. Może ty nie mówisz w taki sam sposób. You may not dance the same way I do. Może nie tańczysz tak samo jak ja. <laughs> you may not have a beard. Może nie masz brody. All of the women say yay. <laughs> we all have a part to play in reaching people for Jesus. Each of us in our own way has to share the gospel. And when you share the love of Jesus, you will take the land for Christ. Every city you go to, every house you enter in, you're going to take it for Jesus. Through His love, through His grace, through His gospel, sharing His love. Amen. Amen. Here, the Bible says in verse 5. that just as he was with Moses, Moses he would be with Joshua. tak jak Bóg był z tak samo będzie z And then God said, I will not leave you and I will not forsake you. I Bóg mówi, nie zostawię ani cię nie God says to you, he will not leave you and he will not forsake you. Bóg mówi, że cię nie zostawi i cię nie opuści. This is also called the Great Commission. To jest, y, to również się nazywa wielkie Yeah, it's not called the, ah, the so-so commission. It's not called the good commission. It's called the great commission. Why is it a great commission? Because it's a great thing. With the great God. With the great gospel. Who has great salvation. Who has great healing. Wielkie uzdrowienie. Who is great deliverance. Wielkie uwolnienie. For a people who don't, do not know him. Dla ludzi, którzy jeszcze go nie znają. God is on a mission with you. Bóg jest misji z tobą. To reach this world for Jesus. Żeby tego świata Uh, the Bible says Biblia mówi, to be strong and courageous. Żeby być y, silnym i odważnym. And you will cause this people to inherit the land. I to spowoduje, że ci ludzie odziedziczą ziemię. God calls to us, be strong, be courageous. Bóg mówi, bądź mężny, bądź odważny. Many people that are waiting to have hope, to know how to go to heaven. Wiele ludzi czeka na tą nadzieję, żeby wiedzieć, jak trafić do nieba. They're going to find out how to do that through your life. Oni dowiedzą się tego dzięki Tobie i dzięki Twojemu życiu. He said, do not turn from the, to the right or to the left. On mówi y, nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. But be careful to do all according to the law. Ale strzeż, żeby wszystko zrobić według And you will have success wherever you go. I uda ci się gdziekolwiek pójdziesz. Many times he says, be strong and courageous. Wiele razy podkreśla, bądź silny i odważny. And he says that to us. I to mówi do nas. He wants us to know that there is a land that God wants to redeem. Chce, żebyśmy wiedzieli, że jest taki E, jest taka ziemia, która ma zostać odkupiona. There is a land that Jesus paid for with his precious blood. To jest ziemia, za którą Jezus zapłacił swoją cenną krwią. There is a land that God's heart is for. To jest ziemia, do której wyciąga się serce Boga. And his heart is for Poland. I jego serce jest za Polską. And he wants Poland to be saved. On chce, żeby Polska była zbawiona. How many people want your life? to be used by God to save Poland. Jak wielu ludzi chce, aby Bóg użył waszego życia, by zbawić Polskę. Amen. Amen. God's going to use your life. Bóg użyje waszego życia. It does not matter whether you have ever preached the gospel before. To nie ma znaczenia, czy kiedykolwiek e, głosiliście wcześniej Ewangelię, czy nie. God will give you words now. Bóg daje wam słowa teraz. As he was going and possessed the land. Jak szedł, żeby zdobyć ziemię. God said, I was going to give you rest. Bóg powiedział, y, It's over here somewhere. I gotta find it, but it says, I will give you rest. Y, Bóg powiedział, dam ci odpoczynek. And the Bible says, I Biblia mówi, the Lord your God is providing a place of rest and, you, and will give you this land. Pan Twój Bóg y, da Ci miejsce odpocznienia i da Ci tą ziemię. Your wives and your little ones and your livestock shall remain in the land. Wasze żony i wasze dzieci zostaną w tej ziemi. It says a little bit later y, chwilę dalej that, that, that they would possess the land that God was giving them. Że oni posiądą ziemię, którą Bóg im daje. But they would also find rest. Ale też znajdą odpocznienie. How many know that we can find a rest in God? Jak wielu z was wie, że możemy znaleźć odpoczynek w Bogu? You can be worshiping God. Możecie uwielbiać Boga. And at his feet. I u jego stóp. Listening to his voice. Słuchając jego głosu. And then you can you can hear him. I wtedy możecie go usłyszeć. There is a rest that we can find in him. To jest taki odpoczynek, który znajdujemy. That takes burdens and stress off of our life. Kiedy ciężar i stres odpada z naszego życia. Because we know God holds those in the palm of his hand. Ponieważ wiemy, że Bóg trzyma to wszystko w swoje ręce. And when we're able to possess the land is when you're able to take your rest in God. I jesteśmy w stanie posiąść ziemię wtedy, kiedy znajdujemy ten odpoczynek w Bogu. Spend time listening to him, worshiping him. Spędzając z nim czas, knowing the battle is not yours, but the battle is the Lord's. Amen? God, uh, Joshua says at the end of this book, księgi, in Joshua 18, rozdziale, after he has lived many years and won many battles, kiedy już przeżył wiele lat i wygrał wiele bitew, he said in verse 3, How long will you put off going in to take possession of the land which the Lord your God has given to you? Jozue mówi, jak długo będziecie zwlekać z tym, aby wejść i posiąść ziemię, którą dał wam Pan, Bóg waszych ojców. Joshua was encouraging his people. Jozue zachęcał He said, God has given you this land. Powiedział, Bóg wam dał tą ziemię. This is yours. To jest wasze. This is my promise. To jest moja obietnica. But how long will you take to, to take possession of it? A jak długo będziecie zwlekać, żeby ją posiąść? In other words, God has given you lands in your own life. Innymi słowy, Bóg dał ziemię wam w waszym życiu. Your family, your workplace, your friends. Waszą rodzinę, waszych przyjaciół, wasze miejsce. He has given these things to you. Dał wam te miejsca. And he wants you to take possession of it. I chce, żebyście wzięli In other words, he wants us to preach the love of God. Innymi słowy, on chce, żebyśmy głosili jego miłość. He wants us to preach the gospel. Chce, żebyśmy głosili Ewangelię. And take people out of the pit of hell and bring them into the light of God. Wyciągali ludzi z piekła do światła, do zbawienia. He says uh, in in Joshua 21. W 21 mówi Not one of all of the good promises that the Lord has made to the house of Israel has failed. Ani jedna z obietnic, ani jedno z słowo ze wszystkich dobrych słów, które Pan obiecał domowi Izraela, nie zawiodło. Wszystko się wypełniło. But every promise has been fulfilled. Każda obietnica się wypełniła. It said before that that not one of the enemies that withstood them could stand. Wcześniej jest napisane, ani jeden wróg się nie ostał. But they were all conquered. Wszyscy zostali podbici. I want you to know that this battle of the Lord is a victorious battle. Chcę, żebyście wiedzieli, że bitwa Pana jest wygraną bitwą. He has won the battle for you. On wygrał bitwę za was. And he says that not one of his promises will fail. I on mówi, ani jedna z jego obietnic nie zawiedzie. God has promised. Boże obietnic. That he wants to fulfill his will through your life. Bóg obiecał, że On chce wypełnić swoją wolę przez wasze życie. The people will be saved, people will be healed, people will be set free ludzie będą zbawieni, będą uzdrowieni, będą wyzwoleni. And it's going to happen through you. I to się stanie Amen. Amen. But we need we need the power of the Holy Spirit. Ale potrzebujemy mocy Ducha Świętego. We need the power of God. Potrzebujemy mocy Boga. How many know that we need the Lord more and more every day? Jak wiele z was wie, że potrzebujemy Boga coraz How many, how many thirsty people do I have here? Ile tu jest głodnych ludzi, spragnionych? Are you hungry for Jesus? Jesteście głodni Jezusa. Are you hungry for Jesus? Jesteście głodni Jezusa. Turn to your neighbor, say, I'm thirsty. Powiedz swojemu sąsiadowi, jestem spragniony. Ja jestem spragniony Jezusa. Now that did not seem like you were thirsty. Nie, nie brzmicie, jakbyście naprawdę byli spragnieni. Some of you look like you were born. Niektórzy wyglądają, I want you to go to your neighbor and seem like you haven't drunk water in like two weeks. Go to your neighbor and say, I'm thirsty. Now I want you to ask them this question. And I want you to say this with all your heart to your neighbor. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Yes. I want you to turn to your neighbor and say, Are you thirsty? Because I got good news for you. The Bible says in, in Matthew 5 that those who hunger and thirst after righteousness ci, którzy są spragnieni, głodni sprawiedliwości, shall be filled. będą napełnieni. When you are hungry for Jesus, Kiedy jesteś głodny Jezusa, He fills you. On cię napełni. And I want to be hungry for more of Jesus every day of my Ja life. chcę być bardziej głodny Jezusa każdego dnia mojego życia. Amen. Amen. There was one woman in the Bible who was thirsty. Jedna była kobieta w Biblii, która była spragniona. Oh, she had a bad past. Miała złą przeszłość. She was rejected. Była odrzucona. People didn't want her. Ludzie jej nie chcieli. Five husbands didn't want her. Pięciu mężów jej nie And the man that she was with didn't even want to marry her. A człowiek, z którym żyła, nawet nie chciał się z nią ożenić. She went to the well at one of the hottest part of the days. Poszła do studni w najgorętszej porze dnia. So she wouldn't be with the other woman who would who would make fun of her. Żeby nie spotkać innych kobiet, które by się z niej wyśmiewały. She was an outcast of society. Była wyrzutkiem społecznym. And Jesus comes to her town. I Jezus przychodzi do jej miasteczka. In Samaria. Do Samarii. And he says, woman, give me a drink. I mówi, kobieto, daj mi się napić. And the woman's very surprised. A kobieta jest zdziwiona. She, she says, well, I'm a Jew and you're a Samaritan. Why are you asking me for a drink? Czemu ty mnie prosisz o, See, there was a big division between the Jews and the Samaritans back then. Był wielki między a Żydami. But Jesus saw every Jesus saw through every division. Ale Jezus patrzy przez wszystkie podziały. Jesus loved every person to the end. Jezus ukochał każdą osobę do końca. How many know no matter what the person looks in front of us, Jesus wants to reach them? Jak wielu z was wie, że nieważne jak osoba wygląda przed nami, Jezus chce dosięgnąć do tego człowieka. Amen. Amen. And so Jesus started to speak to this woman. I Jezus zaczął mówić do tej kobiety. He loved her and accepted her just as she was. On ją pokochał, ją zaakceptował taką jak była. And he Jesus says, if you knew the gift of God, everyone say that with me, gift of God. Yes, Yeah, say it again, gift of God. Oh, ah, I got a preacher on the front row. <laughs> if you knew the gift of God, How many people like gifts, by the way? Does anyone like gifts? I like gifts. I like gifts. prezenty dostawać. Almost two weeks ago, I got a wonderful gift. Dwa tygodnie temu dostałem super prezent. <laughs> From someone in this congregation. From someone right here. Od kogoś tutaj obecnego. They invited me into their house. Zaprosili mnie do swojego domu. And they gave me the gift of pierogies. I dał mi pierogi. <laughs> Oh, that was a wonderful gift. prezent. <laughs> I accepted that gift. Very good. So did my stomach. <laughs> It was a very, very, very, very yummy, very good gift. Thank you. Thank you. Gifts are good. During Christmas we give our children gifts. święta, uh, gifts are, when they're given, usually it's not based on what you have done. It's you, you can't earn a gift. A, e, kiedy dajemy, to one nie dajemy dlatego, że ktoś zasłużył. Many times we don't even deserve a gift. Wiele razy nawet nie zasługujemy na prezent. You know, um, Jesus, what did we do so that we could deserve heaven? Nothing. It's a gift. Jezus e, zrobił wszystko, żebyśmy my dostali niebo za nic. To jest prezent. By a good, good, good Father. Od dobrego, dobrego, dobrego Ojca. How many know we have a good, good, good, good Father? If you think your father is really, really awesome, wave both of your hands nice and high. Shout hallelujah. Amen, amen. Yeah, we have a good father who wants good gifts. And Jesus said in John 4, Jezus powiedział w Jana 4, if you knew the gift of God, gdybyś znała dar Boga and who it is who says to you, i kim jest ten, co z tobą rozmawia, give me a drink, to daj, który mówi, daj mi pić, you would have asked him, poprosiłabyś Jego and he would have given you living water. i On by ci dał żywej wody. Now living water is, is always flowing. Living water is always in movement. Living water is never dry. The living water is kind of like a river. Ona jest jak rzeka. And a river just keeps flowing and flowing. Rzeka po prostu płynie i płynie. And unless you're Joshua who come, who had that that that river stop. Unless you're like Joshua who crossed the river. pokazujesz ręce, żeby się zatrzymała. The river just keeps on flowing. To w przeciwnym razie ona po prostu And I'm telling you, there's a river from heaven that never goes dry. I mówię wam, jest taka rzeka z nieba, która nigdy nie wysycha. There's living water that keeps flowing every day. Żywa woda z nieba, która płynie każdego dnia. And it's the river of the Holy Spirit. I to jest rzeka Ducha Świętego. And God wants us to be alive in the river. I Bóg chce, abyśmy byli ożywieni przez tą rzekę. He wants us to swim in the river. Chce, żebyśmy pływali w tej rzece. He wants us to flow in the river of God. Chce, żebyśmy unosili się w tej rzece Bożej. He wants us to dive in. Żebyśmy nurkowali w niej. You know, there's some people on the side of that river. Niektórzy stoją na brzegu tej rzeki. Who may have looked at that river. Patrzą się na tą rzekę. And said, oh, that looks scary. I mówią, o, to straszne. I don't know about that river. Nie wiem, boję się. Maybe I'll drown when I get in. Може утонех вејте. And, and there's people that are scared of the gifts of the Holy Spirit. Some people have gotten gotten a, a doctorate degree on the river, but never actually jumped in. They study and study and study, and then they study some more. But they never dived in. Ale nigdy się nie zanurzyli. I'm telling you today, we have to dive in the river of God. Mówię wam dzisiaj, musimy się zanurzyć w tej Bożej rzece. And receive the gift of the Holy Spirit. Dary od Ducha Świętego. Because only through the Holy Spirit. Tylko przez Ducha Świętego. Can we take the land for Jesus? Zdołamy zagrabić tę ziemię dla Jezusa. Jesus said in John 4. Jezus powiedział w Jana 4. If you knew the gift of God. Gdybyś znała dar Boga. And who it is who is saying to you. I Kim jest ten, który z tobą rozmawia? Give me a drink. I mówi, daj mi You would have asked him. Poprosiłabyś go. And he would have given you living water. I on by dał tobie żywej wody. Jesus says right after that. I zaraz za tym Jezus mówi. The water that I will give you. Woda, którą ja wam daję. You will never thirst. Po niej nigdy nie będziecie pragnąć. He says that. Mówi, że. In John 4:14. Jana 4:14. He says, whoever drinks the water that I will give him Kto wodę, którą ja mu dam, will never be thirsty again. nigdy nie będzie pragnął, But the water that I will give him ale woda, którą ja mu dam, will become in him stanie się w nim a spring of living water, źródłem wody wytryskującej welling up into eternal life. ku życiu wiecznemu. The woman was thirsty. Kobieta była spragniona. She said, give me a drink. Powiedziała, daj mi się napić. say, give me a drink. Każdy niech powie, daj mi się napić. Daj mi się napić. See, there was living water. To była żywa woda. That was a gift from God. To był dar od Boga. That God wanted to give to a broken heart. Bóg chce to dać złamanym sercu. That God wanted to give to a broken life. I do każdego złamanego życia. That woman was so broken. Ta kobieta była taka złamana. No one wanted her. No one wanted her. A nikt jej nie chciał. But Jesus wanted her. Ale Jezus ją chciał. And Jesus wants you today. Jezus chce ciebie dzisiaj. Jesus wants every place in your heart. Jezus chce każde miejsce w twoim sercu. He wants every room in your life. He wants every room. room. Chce każdą przestrzeń w twoim życiu. Like if your life is like a like a house. Jakby twoje życie było domem. Or maybe your life is like this room. Albo jakby było tym pomieszczeniem. Instead of Jesus just just uh, in uh, being in that room and that room and that room, instead of Jesus just entering into three of these rooms. Imagine Jesus going into that door, that door. A, wyobraź sobie, że Jezus wchodzi do tego pokoju, do tego, do tego, do każdego pomieszczenia. But these three doors. Ale te trzy pary drzwi. Maybe he never got in. Może nigdy tam jeszcze nie wszedł. Maybe one door is anger and bitterness against a family member to złość i zgorzknienie towards a spouse, na przykład do męża albo żony, towards someone in school, do kogoś ze szkoły. Maybe another one is hidden sin of lust, of sexual immorality. Może za tymi drzwiami się kryje jakiś grzech y, pożądania seksualne. Maybe another one is alcohol. Może za innymi drzwiami się kryje problem zamknięcia. Jesus wants to they occupy every room in our lives. Amen. And he not just wants to occupy. I nie tylko zająć to miejsce. But he wants us to sign over the title deed. Chce je wziąć na własność. And say, my life is all yours. I powiedzieć, moje życie jest twoje. All my plans, all my dreams, everything I have is yours. Chcę, żebyśmy powiedzieli, Całe Amen. Życie jest twoje, wszystkie moje plany Jesus encounters this woman in the Bible. Jezus spotyka tą kobietę w Biblii. The woman says that when the Messiah comes, who is called the Christ. I kobieta mówi, kiedy przyjdzie Mesjasz, y, zwany Chrystusem. When he comes, he will tell us all things. Kiedy on przyjdzie, to wszystko nam wyjaśni. And Jesus said, I who speak to you am he. A Jezus jej mówi, ja, który z tobą rozmawiam, ja nim jestem. Jesus didn't say that to the Pharisees. On tego nie powiedział faryzeuszom. He didn't say it to any other person. Żadnej innej osobie tego Jesus nie said it to a broken woman. Powiedział tej złamanej kobiecie. Who is thirsty? Która była spragniona. Are you thirsty for God? Jesteście spragnieni Boga. Because I'm telling you, He's about to fill you right now. Bo mówię wam, On was napełni teraz. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. This woman ta kobieta get so excited about God. Ona była tak zafascynowana Bogiem. Jesus said, Jezus powiedział, the man you, you've had five husbands and the man you now have is not your husband. On jej powiedział, miałaś pięciu mężów, a ten y, człowiek, z którym żyjesz, to nie jest teraz twój. mężem. He told her everything about her life. Powiedział jej wszystko o jej życiu. He confirmed he was the Christ. Potwierdził, że on jest Chrystusem. And that woman was so amazed. I ona była tak zdumiona. That woman was so excited była zafascynowana. That the Savior, the Messiah, who has been we've been waiting for thousands of years. Że że Mesjasz, na którego czekali tysiące lat. Would come and visit her personally. Że on przyszedł do niej osobiście. She went out into the town. Ona wybiegła do miasteczka. And she started to preach to every single person. Zaczęła głosić każdej spotkanej osobie. She had a one-line sermon. Ona miała jedno wielkie She said, He has told me everything about my life. Is this not the Christ? And one woman with the one-line sermon preached to that entire town. And one woman who had a broken past, that entire town came to Jesus. The Bible says they believed in Jesus because of the woman's testimony. Does someone here have a testimony of what God has done in your life? If you got a testimony, wave your hand nice and high. Because I'm telling you, if one woman who was broken but in one, one time was made whole with Jesus. And she tasted of the living water. And if one woman could, could, could get a one-line sermon, and her whole town could be saved, I think every person here can have a one-line sermon. And you can reach most of the cities in Poland for Jesus. There is nothing impossible God cannot do. With the surrendered life. Do not be there and be sitting down. Do not just sit. Tak. And think in, in, in your mind. I nie myślcie sobie. Well, God did have a good plan for my life. No cóż, Bóg nie miał zbyt dobrego planu na moje życie. But I took a wrong turn in my life. No, wybrałem złą drogę. And it seems like I can't get back on the right road with Jesus. I chyba już nie za bardzo mogę wrócić na tą dobrą drogę. It seems like I did this this thing and now I I've missed out on God's best for my life. Wydaje mi się, że chyba zbłądziłem i przekapiłem to, co Bóg miał dla mnie. You know, that's exactly how I felt for seven years of my Christian journey. Dokładnie tak się czułem przez 7 lat mojej chrześcijańskiej podróży. Thinking that I missed out on the plan of God and the promises of God. Byłem pewny, że ja przekapiłem Boży plan i Jego obietnicę dla mojego życia. God called me to get out of the ministry that I was in and go to a different ministry. I Bóg e, powołał mnie, żebym ja e, wszedł do służby, ale ja wszedłem do jakiejś innej służby. And because I didn't do that, it felt like I missed out on what God had for me. I ponieważ źle wybrałem to, czułem, że ja przegapiłem to, co Bóg miał dla mnie, straciłem to. Maybe you feel the same and maybe it's a someone that you were married to or maybe you're not married to anymore. Może tak się czujecie albo tak się stało z kimś e waszym mężem, żoną, a może już nawet nie jest waszym mężem albo żoną. And somehow it feels like on the inside that you've missed the perfect plan of God for your life. I czujecie w głębi, że rozminęliście się z tym doskonałym Bożym planem na wasze życie. I'm telling you that's a lie from the pit of hell. Mówię wam, to jest kłamstwo rodem z piekła. There was this preacher Todd White. Był taki y Yeah, a guy. A guy with longer. hair. Just say that. Nauczyciel Todd White. And uh, he, he talked about the blood of Jesus cleansing our conscience from dead works. I on mówił o tym, że krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienie ze złych rzeczy, złych uczynków. You're doing good. Everyone give, give, her an applause. You're doing good yeah, it talked about the blood of Jesus cleansing all the bad stuff in our minds. I on mówił, krew Chrystusa oczyszcza wszystkie złe rzeczy w naszym umyśle. So we can serve God. Żebyśmy mogli służyć Bogu. And I saw on that night I zobaczyłem tej nocy, that God wrapped his arms around me. że Bóg objął mnie ramionami Jesus Że Jezus był na krzyżu. And his blood cleansed me from all that guilt. From all that condemnation. Z potępienia. From all that like bad feeling. Ze wszystkich złych uczuć. I would preach that that there was no guilt. Ja, ja nauczałem, że nie ma winy. But me myself I still felt it. Ale w sobie głęboko ja czułem się winny. And on that day when I read in Hebrews 9. I tego dnia, kiedy przeczytam Hebrajczyków 9 when his blood will cleanse my conscience, że jego krew oczyszcza moje sumienie and that he wouldn't even remember my sin anymore. i że on nie będzie pamiętał w ogóle moich grzechów. Jesus, I saw Jesus embrace me. I zobaczyłem, że Jezus mnie obejmuje. He hugged out fear. Oby, objął mnie. He hugged out guilt. Uciekł strach i wina, he, poczucie winy. He hugged out all that bad stuff. Wycisnął ze mnie wszystko złe. And he filled me with his love and I was set free. I I want you to know God wants to set you free tonight. If you felt like you missed it in the past, God says right now I'm starting a new thing. Bóg teraz mówi, zaczynam nową rzecz. In your life tonight. W waszym życiu dzisiaj. Look to me. Patrzcie na mnie. Let me cleanse you. Pozwólcie mi się Let me set you free from the condemnation of the enemy to be filled with the love of Jesus. Amen. Amen. That one woman, the entire town believed in Jesus. Then they came to Jesus. They heard his voice. They went back to the woman. And they said, Now we believe not only because of what you said, co ty powiedziałaś. we believe for ourselves. Ale sami uwierzyliśmy. Because we have heard him. Bo usłyszeliśmy jego. And we testify he is the son of God. I my wyznajemy on jest synem Bożym. How many testify that Jesus is the son of God today? Raise your hand. Jezus jest synem Bożym. Amen. Amen. One woman was was had a drink from Jesus. Jedna kobieta miała marzenia spełnione z Jezusem. what she said. Yeah, one, <laughs> one woman had a drink and she would never thirst again. I said, I said, her dreams came true with Jesus. <laughs> oh, okay. Awesome. Michael ona się napiła Yeah, so that woman was able to save an entire town. I do Look at Gideon. Gideon in the Bible. He was the youngest man. From the smallest family. In all of the Israelite people. And God used one young man. To deliver an entire nation. This young man was in hiding. This young man was, was afraid. Hiding. He was hiding from the enemy. ukrywał się przed wrogiem. And God says, Rise up, mighty warrior of God, I'm with you. God spoke his purpose long before he ever walked in it. Bóg znał jego przeznaczenie na długo zanim on w nie wszedł. And God speaks to you tonight. I He says, Rise up, mighty warrior of God, I am with you. He is with you tonight. Look at Rahab in the Bible. Rahab. She was a prostitute and had a bad past. But when she was turned to Jesus, she's in the very genealogy of Jesus today. She's one of the great, great, great, great, great, great, great grandmas of Jesus. Because of one woman that put her faith in the God of Israel. Dzięki temu, że ona y, uwierzyła Bogu Izraela. There was one man who would take Christians and put them in jail. Był jeden człowiek, który brał chrześcijan, wrzucał ich do więzienia. And he would root for people when when they would stone. I on y, on kibicował, kiedy ludzie kamienowali chrześcijan. That man was Saul. On to był Saul. And when God showed him a bright shining light on the road to Damascus. Kiedy Bóg pokazał mu jaśniejące światło na drodze do Damaszku, he was known as one of the greatest apostles of the New Testament. On został przemieniony w jednego z największych apostołów If Nowego Testamentu. God can use them. Jeśli Bóg mógł użyć ich. If God can use murderers. Jeśli mógł użyć morderców. Who murder people. Którzy mordował ludzi. But then they turn their life to God. Ale odwrócił swoje życie do Boga. And God used them as to save an entire nation. I użył żeby ocalić cały naród. Moses, Mojżesz, David, Dawid. Those people murdered people. Oni mordowali, zamordowali ludzi. But God had a bright future for their lives. Ale Bóg miał dla nich jasną przyszłość. If God could use them, jeśli Bóg mógł użyć He can use you. Może użyć ciebie. He can use you. Może użyć ciebie. He can use you. Może użyć ciebie. Turn to your neighbor, say He can use you. Powiedz sąsiadowi, Bóg może użyć ciebie. Turn to your other neighbor, say He wants to use your life. But we need to be thirsty. Ale We need to drink from the living water. pić żywą wodę. We need to surrender every room in our life to Jesus. And have him be the leader of all. Amen. Let us close our eyes. Lift up our hands to heaven. Close your eyes and lift up your hands. Heavenly Father. You love us so much. You love us. You're a good father. Lord God, we lay aside. We cast off. We surrender those issues in our life to you. Some people might have abandoned you. Może jacyś ludzie cię opuścili. Some people might have hurt you. Może ktoś cię zranił. Some people might have spoken against you. Może ktoś mówił przeciwko tobie. But God wants to brush that off of you tonight. Ale Bóg to z ciebie zmywa dzisiaj. God wants to make you whole tonight. On chce ciebie scalić dzisiaj. There might be broken-hearted people like that woman at the well. Może macie serce złamane jak ta kobieta But God's going to make you whole tonight. Ale Bóg jest dzisiaj. So right now, So right now. Teraz. Uh, tell Jesus that you're surrendering every room in your heart to him tonight. In Jesus' name. If you need to make a stand for Jesus and you're not saved, jeśli jeszcze nie oddałeś życia Jezusowi, you can come forward. Now is the time of salvation. But keep your eyes closed and put your hands up. Zamknijcie oczy trzymajcie ręce w górze. Focus on Jesus. Skupcie się na Jezusie. Jesus, we love you. Jezus, kochamy We Cię. praise you. Uwielbiamy We Cię. thank you for being an awesome God. Dziękujemy, jesteś cudownym Bogiem. You love us so much. Bardzo nas kochasz. Father, we surrender Tato, poddajemy się. every room in our heart to you, Każde miejsce naszego serca poddajemy. every part of our life. Right now, surrender every room in your life to Jesus. Some people uh, spoke bad against you or maybe abandoned you. You need to surrender that to Jesus tonight. Just say, Jesus, I surrender that. Uh, maybe some people hurt you. Say, Jesus, I forgive them. Ktoś ciebie zranił, powiedz Jezu, wybaczam mu. Yes, say to Jesus right now. Speak to God, speak to God. Say, Father, I forgive them right now. I choose to forgive. Tak, Some people still have anger in your heart wciąż mają gniew w sercu. It might be a person that maybe even was in this church, but it's not here, but you have anger in Może to your była osoba, która kiedyś była w tym kościele, a teraz jej nie You need to forgive them. Musisz im wybaczyć. Say, Father, I forgive them. Ojcze, wybaczam im. Someone needs to forgive a prior spouse. Ktoś musi wybaczyć byłemu małżonkowi, małżonce. Let it go right now. Say, Jesus, I forgive. Powiedz, Jezu, wybaczam. Some of you need to forgive yourself. Niektórzy muszą wybaczyć sobie. For going the wrong direction. Bo poszli w złym kierunku. Let it go tonight. Say, Jesus, I forgive. Odpuść to, powiedz Jezu, wybaczam sobie. Heal my heart. U, ulecz moje serce. Yeah, say that to Jesus. Say, Jesus. Jezu. Everyone say, Jesus. Każdy powie, Jezu. I surrender. Poddaję. Jesus, heal my heart. Ulecz moje serce. I surrender. every room in my life to you. Każdą przestrzeń mojego życia My life is yours. Moje życie jest Twoje. Fill me. Wypełnij mnie. With your Holy Spirit. Twoim In the name of Jesus. You are my Lord. Jesteś You are my Savior. Jesteś I surrender all of my life to you. In Jesus' name. Now keep your eyes closed. Lord Jesus, I thank you for healing every person right now. Dziękuję Ci, Jezu, za uzdrowienie każdej osoby tutaj. Broken hearts be mended in Jesus' name. Złamane serca bądźcie teraz stalone w Hearts be healed right now. Serca będą teraz uzdrawiane. A spirit of guilt is being broken off of your life. Przełamuje ducha poczucia winy w waszym życiu. Guilty broken right now in Jesus' name. Poczucie winy złamane w waszym życiu teraz w imieniu Jezusa. Hearts be healed right now. Wasze serca są uleczone teraz w imieniu Jezusa. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Receive healing right now. Otrzymuj uzdrowienie. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Every heart be healed. Każde serce teraz jest uleczone. In the name of Jesus. Every bondage be broken. Be cast out right now. Be free in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I want us to all just stand up, just stand up right where you are. Stand up right where you are. Everyone stand up and lift up your hands. I don't know if there's a keyboard player that can play. Stand up and lift up your hands. We're going to worship Jesus for a little bit. Hallelujah. We love you, Jesus. We worship you, Jesus. We thank you, Jesus. We bless you, Jesus. We thank you, Jesus. Just, just start thanking Him right now. Thank Him. Thank Him. Thank him. He's about to fill this room right now. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. We praise you, Jesus. We thank you, Jesus. We love your Father. You're a good Father. You love us so much. Thank you for your awesome love. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Just start thanking right now. Thank Him, thank you, thank Lord Jesus, we thank you. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for your forgiveness. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. In Jesus' name. Just start thanking Him right now. Put your hands on Jesus. We're going to worship. We're going to sing a song. We're going to sing a song and worship and after that. After that, we're going to swim in the river of God. God's going to pour out His Spirit. Бог Look, uh, we're going to worship Him first. Але